डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही साथ में काम कर यो तू मेरे ली इच मेरी जी बॉडी में गोली फलता मेरा सीन तू देख छोटा भीम ये नहीं तेरा सीन तू देख छोटा भीम माने माझी पब्लिक फक्त लवडे लावती रॅपिंग सोडाले मला क्वार्टर्स न पावती कारण सत्तरची अक्कल मला सतरा ते भाव आजकालचा हिप हॉप ले खात्र ते भाव एक दिन ऐसा घुसूंगा ना on gang on gang bro ए ब्रदर वायरल ओवर क्वार्टर के लिए इसको पकड़ है मेरे को घर से कॉपने हंसते हंसते निकला घर से बस्ती की अंटी छड़ दे हकीकत में सब में सर में सबके सामने मामने मेरे खुद में खुद में नहीं घूम सकता सेलिब्रिटी बन गए कैसे क्या घूम सकता